تربشان تورانيتو الله ما ديول كتقا Алла الله مين Илан إذا ديول الدين تبشو تبشاتا وتدو بشوتن ديولتن يا دن سوي منيخ هذا شنو ديولتن أمينا الله ما سنف بجبدو تغم Togocha, Minaochosorubro, Suruchotr, motiv, ninakilva gogodirilu, motivu vanas. Motivu, žinos, eikuro ninakil gogodiru. Mina adirivu manča. Vilači, utokino vilači agidir. Ugudu džiulta. Vilači, ila amimodan. Djavi uno du, sukol uno du. Ninakil unačin. 이제 지금 먹고한 복 들어보는 아지 일하고 수지 долдым мен әкеру гойлеру гуралого гогондулатын сурум тотем лукамилми тотем гогондулатын сурум мына дедем мына дедем урого куктым урого долдым поктыранмы долдым буу Doldim. Paktiran mo doldim. Buu, paktiran. Inakir ötör gogajami. Ötör. Urastaikas тихо вода. Ила кусурудим. Обустил, опять октами сокорим обратно. Уделави обратно. Амудави, а не лави. Ами омырын маты вычы хигра, тууксасинан, он футу аажиран. Нинакин, омукан i ah će mi se oriran, oriran, idu koji o tome će, će ovdje radi taj gadov. Yenakin magadan, hani yenakin yenakin bir jandam kabit. Duko akon garbinu kuan sani. E Walter, nungan wan. Tutiu ewo wangiran, buran, angidan, yuhat, amtat. Hatat chasking ano yung, yena kim angidaran, 국지결은 어, 이놈 같다는 니나키는 былырына мен мен бакада оборон обора бутар гулгундалар саводалар көсилала суругат матиовами өчө фигдер таанисина тадумубисин тюкарвис аникал Алла дукну да я Алла вадеб деми тюкашан варгадав аминан тар мати васила хигнасина хигра мати ватадум تر معطت كونن تر بشون معطت كونن ويكو كان أرضي كان معطت كونن تر نوان ويشا من جتو ونين دبي معطت عنيشة بشا تر نوان ونين مي بشا كجيرن معطت كان وكمولشا نو شنو هالك شر معطت كان أو أو دواي يولا ور معطت كان وسرو وات ويوات maatitkaan suruvat uivat angian usian angidet jet higrov tar amorov потом minä kun odoin itikal uloksiren minä nungan kun e surubjet surubjet maatit kanma tadu juduvar uliijejet toge muu joikkaandet urtsino angigatin ojen ushonait Giedem bak, edem bak. Yine kirgo valla. Anungan arakukan. Vada içeri purtat bir ırkan dülüyen giren. Arkiran. Tarasıyla. Maatitkana giren. Bir iş mi? İlla ko maatitkana. Nungan yine kirgo. Oğul masadan kursa giren. Kikisenen maatitkana mı? Tak bir soğum soğum. Nuşu acı verin. Tamam. так может отар хилыров, ол улың илоры диуров деп И халотин оманов, маленько суфиттов да суруров, деп дуар улы карванаттов, и суруров всем опять ангелавр, диулу лавр.